Hoje estou jogando nas ranqueadas enfrentando o CAG da Argentina. Confira o vídeo até o final. E é isso aí, bora pro vídeo. Round one. Fight! O argentino. Mas que que tá fazendo isso, gente? Tá dançando um tango? Eita! Ai. Tinha muito pra fazer. Tinha que farofar. Calma. Toma! Vem aqui que eu não terminei. Ai, deveria ter agarrado ele ali. Ah, perdi de novo a oportunidade. Toma! morre de lariate na cara. Ah, fugindo, né? Fica aí só no tango. Toma! Vai! Solta aí! Seu Hadouken bem na minha cara pra você ver. Toma! Meu vestífit é isso, gente. <laughs> Não vale muito porque jogo o inimigo lá do outro lado. treinar ele um pouco. Toma. Aí. Ah, fugiu, né? Tá ferrado. Deixa eu chegar perto pra você ver. E... It's a trap! Toda a fúria! Fúria! Pra morrer! You win! O melhor! Ó, oh, subi de liga! De novo, todo vídeo é sobe, desce e o cara rebaixou. Vixe. Round 1 Fight! Ó, deu até mais ânimo pra ganhar esse. Para! foi esse? Chega, né? Tô quase aqui morrendo. Tá fácil pra ninguém. Ah, desse jeito eu vou morrer. Ah! Vai ver. Fica aí. Ah. Calma. Dá pra recuperar. Muita paciência. Puxa, esse soquinho tá tirando é tudo hoje. Chega, né, amigo? Não acredito! sua mão, não? Ficar mexendo aí? Gente! Ah! Tinha nenhum risco eu de vida. You lose. Não gostei, não. Tomara que ele aceite o, o remédio que ele subiu e eu <laughs> É um roubo. Round one. Essa liga tá difícil de acompanhar. É melhor deixar ela <laughs> lá e só jogar aqui. E sério? Vem aqui, que eu não tô brincando. Tem que ir de novo. De novo e morre! Round two. Fight. Puxa vida. Paciência. Que é o final. Yeah. Meu, o cara não para! Tá, Prelo! Especial levou pro outro mundo. Calma. Você vai ver. What the hell mesmo? Fugiu do meu golpe! Que coisa. Final round. Fight. Isso não vai ficar assim, não. Vem aqui de novo. Pessoal, não tá fácil esse cague aqui, não. Vou chegar perto pra você ver. Ah. Não acredito. Você vai ver quando chegar perto. Tá com medo, né? Morre! Gente, tem feito tudo! Volta! Só esperando pra atacar. You win. E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. É, se inscrevam no canal para quem não é inscrito. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Então, até a próxima! subir de liga de novo! E sobe, desce. E é isso aí!